遠くから来ないをすぼらしいねで星にほいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよね